大家好，我是金玲老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来跟大家分享的是十一月十一日至十一月十七日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，请新朋友们务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，让你可以及时收到老师的贴心运势提醒哦。 好，接下来让我们来看一下这一周有什么特别需要留意的日课吧。首先，我们会迎接的是星期一，而星期一它会逢到的是下元节。除了是大家都知道的光棍双十一之外，下元节也同时是水关节二。那在这一天呢，许多的庙宇他们会有一些庆祝的祭典方式。这一天，老师也会分享一个方式。 希望大家透过零钱捐的方式来帮自己累积小小的福德哦。也就是你如果顺手到了便利商店的时候，那我们剩剩下找回的零钱呢，就直接捐到这个箱子里面了。那这样子以少积多，大家可以把你的爱心呢变成大爱。那欢欢迎大家呢，在这一周呢，都可以做这样的一个善举哦，来达到转运开运的一个效果。 再来就是星期二的部分，我们会逢到的是误拆灶的日子，所以如果家中有在装潢的朋友，请务必要特别留意，在当天不要动到厨房的灶哦。礼拜三的部分，我们会逢到误探病的日子，所以如果要去前往探访亲友的，请务必缓一缓。礼拜四同时也是误探病的日子，因此在这个礼拜，除了周三跟周四之外，都是可以的去探访的。 礼拜四的部分，这一天也是逢到了天德连珠的好日。那这一天也是董公选爻的吉日。当天除了适合入宅，还有包括我们的新宫动土、上梁、出行之外，也是非常适合求子的一个吉日。老师会建议有需要求子的朋友，在当天求子，切记他的粮食必须是要在上午之前。所以，请大家呢。 要在辰十到午十这个时间去求子，很容易可以获得圣杯，而且非常有机会是可以求得白花哦。再来下一个就是我们礼拜五了，那礼拜五的部分呢，会逢到了适合进京安葬的日子，所以家珍刚好有先人过世的话呢，哦，他们是很适合可以选定在这一天去做，呃。 路塔，或者是安葬、火化，或甚至是入殓的，那大家不妨可以参考一下。接下来就是礼拜六的部分哦，呃，在当天呢是逢到了月破大号的日子，那因此老师会建议大部分的集市尽可能少取哦，延一下会比较好。礼拜天的部分会逢到入易， 那入意呢，代表是我们立冬后的第十天。那从入意之后，一直到小雪这一个期间的雨水呢，我们称为意雨水。那这个意意雨呢，它也会代表是药雨，因为在这一段期间的虫呢，都是喝这样的水呢来扶植，一直到春雷鸣的才会植出来。所以我们要利用这个入意之后的这个到小雪。 到这个小雪之间的这一段的这个水呢，哈，来帮自己可以补运补气。要怎么做呢？老师会建议大家不妨可以就是去问一下，比如说这个酒厂，那他们比如说他们是有在入役之后到小雪这段期间出产的酒品，好，制造日期是在这个期间的，那我们可以去购买。购买之后呢，用这个来。 做酿酒或是做补品，都可以帮自己达到补气补运的一个效果哦。好，再来，我们来看一下，在这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属老虎的朋友，第二名呢是我们属兔子的朋友，而第一名呢是我们属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，这三个生肖朋友在这一周呢，你们的运势。 非常的强健，而且呢，真的是人见人爱，做什么事情都会非常的顺心如意。而且老师也会建议你们，不妨可以小小的去买几张彩券，非常有机会呢，会比平常要来的幸运一些，可以多中个号码，或许大奖就会离你不远喽。那在工作上的进度来讲的话，在这个礼拜相对的顺遂，很多进度都可以有机会超前，所以。 如果你有什么想要在这个时候去推一把的，不妨就在这个礼拜赶紧的做一下吧。好，再来让我们来看一下在当周的运势状况呢？针对个别生肖的状况又有什么特别要注意的部分？首先我们要看的是属老鼠的朋友，老师会建议属老鼠的朋友要在这一周开始去思考有没有要投资自己，这项投资可能是在学习上面，可能是在。 打扮方面，哦，也有可能是在人脉方面。那不管这个投资是在，呃，老师刚刚讲的哪一个项目，它都是属于对你有利的，那就是算对自己的一种投资。务必要对想清楚什么样对是你现在所欠缺的，然后呢，往那个方向去做投资，这样子未来你才会有所回报。那我们属老鼠的朋友在这一周要注意的天数是星期日。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这一周呢，会比较有贵人来提息，那你需要有人来指点你的，或是你比较不能够理解的东西，你都可以在这个时候去发问、去提问。你会发现，你会找到对的窗口，给你非常好的建议跟方向。所以，在这个礼拜，只要记得开金口，不要多。 藏在心里憋着，那这样子的话就会万事如意了。那属牛的朋友在这一周没有特别需要留意的天数。再来下一个生肖是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友在这一周，你们的效率是相对的好，真的是提升非常的多。那你也比较会放过自己，不会总是吹毛求疵的一个状况。那属老虎的朋友，效率的提升相对也会代表你会有多一点的时间可以让自己休息。那。 身心灵也会达到一个比较平稳的一个状态，那老师觉得这样是相对的不错的哦。那工作之余呢，也不要忘记呢调剂一下自己的身心哦，多跟朋友去联谊呀，然后交流一下，才不会忘记你自己生活着的价值呢，并不是只为了工作，有的时候也是为了其他的事情哦。那属老虎的朋友在这一周并没有特别需要留意的天数，那我们下一个生肖是属兔子的朋友。 属兔子的朋友，老师会建议你在这一周务必要抓住机遇。好，那这个机缘呢，有时候是可遇不可求的，刚好碰到了有人帮你搭个桥，然后让你呃认识了某某某，啊，或是给你一个什么机会。那我们一定要善那个把握自己的这个机位，然后借此呢上位，或者是借此呢把自己或是你的产品给推销出去，那才是借力使力不费力。 所以属兔子的朋友，这一个时时间点呢，就是要让自己呢，哎，机灵一点，抓到机会就不要放过哦，哈，宁可错杀也不要那个错过机会就对了。那属兔子的朋友，在这一个礼拜没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，延续了上一周的好运哦，基本上你是真的是动力十足的，做什么事情都非常的有干劲，而且开始呢。 会觉得充满的希望。那我老是觉得以这样的一个心态呢去做事情呢，跟迎接这一周是非常好的。持续这样的干力呢，你会发现你在月底的时候会有丰硕的果实的。那属龙的朋友呢，唯独就是在这个礼拜要注意的是，礼拜四跟礼拜五哦，不要因为太过急性子，然后落就是忘了事情哦，漏了漏掉了一些细节。那这个部分就是特别要注意一下就可以了哦。 那再来下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜你的表现呢会是相当的亮眼的，比较容易成为众人的一个焦点，所以务必要记得就是要慎言慎行啊，毕竟人家会看着你，会听着你在讲什么，所以不要太过得意忘形哦，这是老师要提醒你们的。那这个礼拜所要留意的天数是星期三哦。再来下一个生肖是拜。 我们属马的那个朋友，属马的朋友，在这一个礼拜要学会突破你的这个困境。那要注意的天数呢是星期一。比较大的问题是在于，可能是要突破一些问题点啊。那这个问题可能是这数字报表上不够漂亮，或者是说效率没有达到达标。那这种东西可能必须要有产销的一个协调。所以老师建议就是属马的朋友。 你这个困境是要来自于沟通协调的，并不是你自己，呃，单方面去思考就能够解决的。务必你一定要多聆听别人有没有什么解套的方法，它才能够得到双赢的一个效果哦。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜，你的信心必须要非常的坚定，因为你会面临的比较多的挑战跟难题，也会碰到一些比较临时突发的一些状况。 不过，老师相信以你过去的经历来讲，你应该都很能够随机应变，只是你愿不愿意开口请别人去帮你这个忙而已。要注意天数相对的比较多，有礼拜二、礼拜三以及礼拜天，所以属羊的朋友这个礼拜皮要绷紧一点，神经要敏锐一点，不要太散漫、后知后觉哦。下一个生肖是我们属猴的朋友。 属猴的朋友呢，在这一周呢，你的工作量会繁重一些，会比较多，其实是来自于过去累积的，而且过去的散漫导致呢，你这个时候不得不加紧脚步，把工作给落实了。那不管怎么样，也请你咬紧牙根，把事情给完善了，做好了才是比较实在的哦。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜要注意的就是，你的火气相对的会比较大，可能呢会比较。 多的豆子啊，或者是过敏源呢，会发生。因此，老师建议你要有正常的作息时间，以及要多喝水。那这样子呢，才是保健之道。属猴子的朋友，在这一周要注意天数有两天，分别是星期三以及星期五哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友，老师建议你在这一周务必要注意你的健康状况。如果你过去有一些慢性疾病，或者是曾经有一些呃。 疾病尽可能都要回去复检，或或者是说要再去检查，这样子对你会是比较好的。那要注意的天数呢是星期四。再来下一个星，那个生肖呢是我们属狗的朋友。属狗的朋友在这一个礼拜呢，切记呢一定要保持平稳莫躁的一个心态。如果你太过心急了，好，反而呢你那个会让你做事情的时候呢。 会乱了脚步，反而没有办法好好的发挥你真正的实力。好，所以属狗的朋友切记哦，这个礼拜你就是要耐住自己的性子，也要耐住自己的脾气才是好的。要讲任何的事情之前呢，也要先想过再去讲，会比较不会出太多的乱子。这个礼拜要注意的天数是星期四以及星期五。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢。 你的创意不绝，源源不断，你会有非常多的 idea。那老师也会建议你可以把这些想法呢告诉你的同事或者是上司，或许大家集思广益之后，可以把你的点子呢变成更好的一个商品或者是概念。那这个礼拜呢，我们属猪的朋友要留意的天数是星期六哦。以上是针对这十二个生肖在这一周的生肖运势。再来，让我们来看一下，就是。 这一周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是我们属老鼠的朋友，第二名是我们属龙的朋友，而第一名是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜这三个生肖的朋友，在这一周你们真的是非常的顺遂哦，在感情方面呢无往不利。如果你开口，对方呢真的就会被你聊到心痒痒的、砰砰的小鹿乱跳。 唯独就是你要确定你是真心真意的，这样子这段感感情呢才能够谈的长久，而不是短短的泡面的速食爱情哦。以上是这一周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞，我们下周再见喽，拜拜。